Saluton. Kai bonvenon al nia nova zamenhofa medito. Ci vespere en Amsterdam nun estas. Vespere mi volas legi kun vi, kai mediti kun vi sur mallonga el tiro e la tractajo gento e kai lingua internazia 1900 de Temas pri la essenzo de la differenzo inter la gento e dovo la rasoi, la en la tiu epoco ni parolis pre tio facte tio esis la congresso de la raso e kai popolo e etno e nazio e cotopo scriba zamenhof je pagio 300 quarte coc se uno homa gruppo havas au shainas havi ion iom, iom alian caracteron ol alia gruppo, tio venas ne de la parta genta menso, sed nur de apartae circunstanzoi, en cui la gruppo vivas. Gruppo educita in sclavezzo ne povas havi tian curagian ca liberan tenigion che il gruppo educita in librezzo. Gruppo, cio ne havis la eblon ion lerni, ne povas havi tian largian spiritan horizonton, che il gruppo, cio multe lernis – Grupo al cio estas malpermesite havi aliaen labor en spesoin, crom comerzo, ne povas havi tian karakteron, il grupo, ciu ciam vivas cum latero kai cae naturo. Sancio la circunstanzio de la grupa vivo, cae tiam, cion ni iam ofte vidis en la historio, morgau la grupo A havos karakteron de la grupo B, cae la grupo B, la caractero della gruppo A. Ne, ne la malsamezzo della natura immensoi, creas la gentoin, cae la intergentan malamon. Do, tio shainas esti ne plu actuala rimarco, char ne nio pli credas je niru biologia diversai cerboi cae inter la diversai homoi, cotopo. Yes, tamen. Xenofobio kai rasismo ancora existas, ech tre fortas en la lasta i yaroi. Nova i malfacila i vento e al Kai che foi e shaina salmi nine scias chi a maniere contraustari ti unci rasismain malfacilain ventoin. Kai Zamenhof parola spri la gravezzo della circostanza e kai do della educado alla liberezzo do en la gravezzo della sozio fai facte mi pensas che mi tre changigis ecte quia mi comencis labori en Nederlando anta o ses iaro e kai despli ecte quia mi comencis stabile logi citie. Char la grupa circunstanzo in quiu oni vivas influas multon de la ideoi, cutimoi, ciutagajoi, de la individuo. ni en Occidento almeno fidas tio multe ie la povo de la gis la punto che ni ne, ni shinas forgesi che ni estas nur grup eroi kiel individuo. Do, mi volas inviti vin mediti pri la gravezzo della circostanzoi, en la difino de la individuai identezoi. Coram dancon pro vi atento, mi bon desiras salvi felician di mancion morgau, cae ciel ciam, gis morgau cae antauen, sen fine.